Мы не должны опустить руки. Урок 2020 года. Когда нам казалось, что все хорошо, все схвачено, а нет. Поэтому надо работать. Вот 20 год прошел, референдум наступил, блестяще отработали. Мнение, в том числе зарубежных, не к чему прицепиться. Провели идеально. Ну и дальше руки опускать не надо. Война идет, дорогие мои, война идет. А рядом горячая война. И вы видите, как против нас работают. Вот я обзоры читаю, они уже выходят, вот сегодня мне доложили, на МЧС звонят, в МЧС, матери, еще там кому-то, работнику МЧС, вот ты пойдешь в Украину, погибнешь. Слушайте, тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая. Белорусы это на генетическом уровне не приемлет войны. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать. Разумно в советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. И на это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться. Вот сегодня целая делегация от беглых поехали в Украину. Что поехали? Поехали добровольческие отряды посещать и формировать для войны в Украине. Так кто в Украине сегодня реально воюет? Ну и потом, не забывайте, вот то, что сейчас шквал пошел из по зарубежью, я смотрю, белорусов, НАТО вчера обсуждали, Беларусь будет тянута в войну, вот она будет воевать. Это не зря делается. Таким образом готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть. А нас в войну можно втянуть только одним способом, если против нас начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро. Когда я это читаю, я вызываю военных, доложите, что происходит там, там, там. Что происходит на северо-западе, что на западе, все ли мы видим, мобилизовали ли все, разведка как работает.